It's inevitable when we're talking about um, children that parents are going to be emotional and they're going to feel they have to fight and give the child the best chance they can have. And we're here to support that rather than feel we're fighting against something. This system allows everyone to air their concerns, everybody listens to the concerns and everyone's part of showing the way forward for that pupil. Er bod y, y cyfarfod yn gallu bod yn hir a mae rai pobl yn pryderu dros hynna, mae gwario'r amser na ar y dechrau a wneud yn siŵr bod pawb yn cael llais yn y broses a bod yn broses rhyngweithiol yn golygu dyw pobl ddim yn teimlo mor pryderus dros anghenion dysgu ychwanegol. If things are going wrong, um, it can be about a placement of a child in a certain school or a situation. It's very much down to communication and of parents having a say and of children having a say and of people feeling that whatever they're saying is being listened to. Os fydd na angytuno yn ystod adolygiad, uh, mae'n bwysig cofio mae'r plentyn sy'n bwysig yn y broses. Mae barn, mae syniad pawb yn cael ei nodi, ond prif nod yw bod ni gyd yn cydweithio i sicrhau datblygu anghenion arbennig y plentyn. I think by colleges providing clear information up front and by working with schools at an early stage of transition, we should be able to prevent uh, many disagreements occurring. Pupils and parents are having a chance to say what is making them unhappy. They are able to say what's not working and we acknowledge what they're saying and then we work together what's the next step to avoid this happening again.